Caralho, velho. Cris, eu tô no spawn. Tá porra, Cris. Can't keep my dick in my pants. my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Ay, don't wanna be friends. I give her this, she a man. Caralho, o cara veio seco me matar, eu tava ligando um bagulho de gravar, ele caiu no trem, viado. E morreu, o trem passou em cima dele. Nossa, esse Lucas aqui... Mentiu agora, hein, Luquinhas. Ah, para. Você tem que pegar essa que eu teu peguei. Ah tá, fica aqui, fica aqui. Esse barulhinho fudeu. Pela minha fome, cara, ou não. Aí vem, Ai, eu morri pro cara nas costas. Ele tá com uma metralhadora, uma minigun aqui fodida, velho. Ô, oh, dá pra pegar o trem, mano. Como assim? Sei lá, dá pra você entrar no trem. Ah, agora a Claymore do cara estourou em mim e eu não morri. Engraçado esse jogo, né, cara? Ué, facada não mata. É tem que ter duas. Ah, duas. Cara, não conheço o mapa, eu tô me perdendo muito, velho. Quem tá bugando é a hora que... A única coisa que eu tô percebendo é que é a hora que tu... Ah, tá. Eu atirei no cara, você que matou ele. E aí eu matei o outro e, quem... e morri ainda. Tá direitinho aí, Ai, que susto, porra! onde esse filho da puta saiu, velho? Esse Lucas já me matou quatro vezes, já tá me irritando, já. essa arma endemoniada aí. Olha o cara do lado do inimigo aqui, um do lado do outro. consegui matar uma sequenciazinha aqui que tava difícil. Valeu, Cris. Ah, olha isso, cara. Eu, eu sou muito otário. Subi escada escada, morri pra uma Claymore. Tá limpo lá, pode ir se você quiser. <laughs> Tem os caras na granada lá. Seu um aí, velho. Que Ah, estão vindo, eu tô lá, você tá não pegou aquele buraco que ele uhum. lá Nossa, que porra que foi que aconteceu agora, viado? Ah, mas não, eu tô longe pra caralho, eu morro pra minha claim, mano. Olha isso. Vai, Cris. É você que vai matar o cara na faca? Ah, não. O tal de Luiz. E morreu ainda, ó. de assassino. Esse Lucas é bugado, viado, na moral. Ah, Morana Clemmer do Chris. Foda foi eu, mano. Joguei a, granada, catei a caixa de munição, Cris, eu tô no spawn. Tá porra, Cris. Ai, eu tava numa sequência de 10, velho. Morri pra uma granada que o cara jogou do... Ah, meu Deus. Cris, eu entrei no spawn do cara, viado. Lá onde os caras tava nascendo. Eu Caralho, eu fiz uma sequência. Ai, meu Deus, pensei que era amigo, é inimigo. não É a minha. Olha, é muita vaga Tá me mano. Nossa, eu fiquei vacilando, né? Ah. Caralho, a sequência. Caralho, viado. Eu tô. Tá, poxa, mano. Tá maluco, Diogo. Eu só acho a movimentaçãozinha dele meio ruim, tá ligado? avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose, all, all who oppose.